Techno Talks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم متابعي طير المغرب اليوم يوم استحمام الكناري وفر لهم حمام شمس وحمام ماء أيضا كما تشاهدون الطيور تفرد ريشها Thank you.